anaknya anak siapa Cuk. Ya. oh oh sok kamu cepat carane maksrapi kon metu be apa sebabnya apa silan karane maksarabi kon metu talake terus terus di duwe cat